casado mal me ha mentido, mal me ha mentido. Ay, que era casado, ay, que era casado, mal me ha mentido. Ay, que era casado, ay, que era casado, mal me ha mentido, mal me ha mentido. Puse mis amores en Perinandillo, en Perinandillo. Al me ha metido. hay que ha casado, hay que ha casado.